också typ så det, och ska man förklara det, det är lite som typ du har stekat någonting, vad heter det här med rapsolja, det luktar som här. Hej och välkommen tillbaks till Mix! hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det lite dåligt väder och jag tänker sig bensinpriserna och dieselpriserna höjts. Så jag kan säga, jag tror inte det tanknar så vi tänkte vi skulle testa lite Adelaide istället med rapsoljorna istället för diesel så kanske det var billigare för en själv. Jag vet aldrig, kanske funkar det. Gud vad äckliga väder. Oh. Ja, visar sig att han var dyrare än diesel lite pris men vi ska prova ändå. Kör hårt! jag är ju nog lite osäker på att det kommer funka, men jag menar, om jag gör det så... Är det ett kul experiment, I guess. Det här var första, första, ska jag säga kaggen. Va? <laughs> jag menar bara tycker att det är så, jag kan gå fel på så många olika sätt där, jag menar. Det är bra man kär då. Då får du boka lite träning ikväll. Jag har nu Andreas, och känns att köra med Anno då? Alltså som nu efter det där tankar sig? Ja nå inte vet jag om jag känner såna märkvärdigt Det händer ju något och ännu inte ännu ännu så jag kan ju inte säga att det skulle kännas nå. A few moments later. Det luktar lite underligt faktiskt. Känner inte du Andreas? Jag, jag känner det luktar nog lite... Jag känner inte något. Jag känner, alltså, jag känner, jag känner bara att det är grillmat som du har ätit grillmåta. Ja, men du är dina franska. Nej, vad fan, jag äter inte några franska. Jag äter kycklingvingar och ris. Ja, nej, jag känner lukten. Det är inte frågan det för dig. Jag känner inte något i maten. Nej, lukta, det luktar typ så det, hur ska man förklara det? Det är lite som typ du har stekat någonting, vad heter det här med rapsolja, det luktar som det. Alltså, jag vet, jag känner ja, jag kände nog. Det är som, det är som att någonting skulle hålla på att stekas i, vad heter det, olja just nu. Liksom, men det är säkert därför du får det, det fick det fritös. Eh, alltså du, om du kände att det doftar fritös eller något det, så är det säkert därifrån du fick det. Men, det kommer från bilen. Det luktar som... jag får ingenting. Alltså, jag, alltså, alltså, jag vet inte vad ni känner men jag känner ingenting. Alltså jag, vet inte hur man ska förklara men på något vettigare sätt är att det doftar som att någonting håller på att stejkas just nu. Luktar diesel ännu luktar... Ja. ja. Det luktar nog diesel. Nej, det luktar nog diesel. Ja, det är nog. Vet jag, jag vet inte, jag sa att jag inte känner någonting heller. För jag tänkte... Ja, men det var nog något specifikt då vi satt in, men jag vet inte, det kan ju bara vara typ Alltså någonting speciellt var det, men jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tyckte att det luktade som att någonting skulle bli stekt, men man får ut sand och så nu luktar diesel då. röker också, märker det? De röker... En bil. Oj. Kanske inte han mår så bra nu. Mä pyrin reikinä. No joo. Ah. Yes. Det luktar lite bränt nästan. Ja, Lite bränt. För att man kanske köper det sista någonstans. Men jag tänkte inte ens kommer att ryka, det har inte jag med på. Det är lite kul att händerna han inte rädd. Okej, nu ska vi prova experiment två, nämligen vi ska försöka tanka med spilloljan och se hur han reagerar på det. För jag vet inte om, om någon har testat spilloljan än en dieselbil. Jag är ju inte så, jag är inte så bilgeni, så alltså jag säger det här är ju, jag har aldrig hört det men säkert kanske bilmekaniker har hört att folk har testat på allt idiotiska saker. Men hej, man måste testa. helt snabbare så var det så det så, så kommer det inte, annars rinner det ju. Ah, du missar som en jävel. Men satan, det är svårt, det är inte så jävla lättigt. Ska jag hälla höger upp ifrån? Ja, jag tror det. För här gatan är värdelöst bra. Du jävlar vad du är. Ja men sa du, jag sa ju att det inte var lätt. Ja, då får du hålla i vittu, du lyckas inte med det ändå. Ja, ja, ja, ja, ja. Ni, ni är Nisse Nilsson och sen. Ja men satan sorry men. Som inte på mig ny jacka satan. alltså jag. Voi ja, vittu men... nyt jävla unga. Alltså de här gav ju väldigt bort den här helden. Oj, oj, perkele. Jävla åsna. Alltså det. Du är en jävla åsna alltså. Ja, tack ska du ha. Jag är äter åsna. Det är åsna som inte... Ja men sko... Hon sa att jag skulle stå... Ja! Du sa att jävla... Ja, åsnor! Visst, jag är en jävla åsna. <laughs> Få med utanför den. Ja, men det går inte. Det går inte. Fan Fasen! Satan! Jävla... Kommer du få det i alla fall som... Det, det, det, det, det! Vad fan? Ta, ta, ta ni den. Ja, men satan. <laughs> Och ja, ja, tack för åsnon. Ja, jag vet att jag är en åsno, men jag är åtminstone inte en jävla kamel eller något annat vid, vid, vidrigt djur. <laughs> En kamel är ju fint ju. Och far ut och spela förbannat. Alltså... Det är för den här tratten är ju som... Är Den här tratten är ju fan värdelös. Har ni något att säga? Uh, <laughs> ja, jag har en sak att säga. Vad är det för den jävla värdelösa trattgullet? gav oss. Nåja, testing 2, testing 2. Yes. Så testar vi på något nytt då. Och ser om, om man mår ännu sämre eller om man mår ännu om man må bättre istället och ryker ja. mindre. Ah! Det var inte okej, okay, vänster. För det här blir inte Alltså. <laughs> alltså, som att du ska... Ja, det var ju enda väg då. Ja. <laughs> Det var inte mer än Inte var det mer än så. Ja, nu är vi ute och testar vi på två olika, sätt, olika saker och här var ju... Nåja, vad ska man säga? Hej, funkar väl? det funkar väl? vad har vi testat sa jag? Ja, vad, vad vi testar? Ursäkta mig. Ja. Jo, vi har testat tank med två olika konstiga grejer som sagt. Rapsolja och vad heter det? Lite andra oljor och sådär här. Det var ju... Vad heter det? Vad heter spillolja kallas det ju. Spilloljan. Och jag som sagt, vi borde två inte så 29 med bilen men i alla fall skulle jag rekommendera att inte använda de två sakerna för har mått nog inte så bra inte om en ryker in, ryker in i bilen Eller? Ja, en rök ganska ordentligt. Den börjar lukta ganska svidigt in i bilen om jag ska vara helt ärlig. Men tack för den här videon. Och så hoppas vi syns i nästa video. Ciao! Tjoho!